Bueno, hay un inconveniente porque tenemos ahí unos 60 mil pesos en ley. Tú, entonces, ¿a quién la vamos a vender? está mal por el gobierno. Bueno, nos parece algo bien mal, en un sentido que ya tenemos varias pérdidas, porque varios de los clientes observan aquí cómo estamos desmontando ya las luces ley. Eso nos crea pérdida en el negocio y en las inversiones que ya uno tiene anterior más los clientes en la visibilidad, en los montes y en los campos. Parece que hay que tomar la medida con más, plantearla de otra, de otra manera, porque hay luces que van directamente reemplazando las originales, que no son nada agregados, que funcionan a la perfección, dan más claridad, no molestan, es una tecnología nueva. Son disposiciones que, que hay que respetar, pero si no afectan debieron tomarse medidas antes de que uno comenzara a invertir en esas luces, pero si hay que eliminarlas, uno tiene que también ser consciente de eso, pero afecta, afecta. Pienso que realmente nosotros nos afecta en la realidad, Claro, yo deben de primero para la importación, porque porque nosotros la compramos, pues ya entonces tú perderías el dinero, porque nadie te la vas a comprar.